درود یاران همراه انگلیسی مستاب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس هفت از سری درس های چهار هزار لغت اساسی پرتکرار و مهم انگلیسی و باز هم در این درس میخواهیم چند تا لغت اساسی رو با هم همراه با مثال های کاربردی بیاموزیم و به اونها مسلط بشیم توجه داشته باشید دوستان که روش استفاده از این درس ها بسیار مهمتر از خود منابعه و حتما طبق روش تمرین و استفاده بفرمایید تا زحماتتون هدر نره و بتونید بهینه از تلاشتون و تمرینتون استفاده بکنید و یادگیری مؤثر و مفیدی داشته باشید روش تمرین چیز عجیب غریب و پیچیده ای نیست همین که هر لغت و هر عبارت رو برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و بتونید به خودتون اثبات بکنید که در دنیای واقعی هم میتونید یک جمله رو یک عبارت رو بیان بکنید در قسمت کامنت مثال ها رو بنویسید و با صدای رسا مثال ها رو تکرار بکنید و وقتی که مثال ها رو تکرار میکنید با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی یا اشکالی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید که منجر به توانمندی و مهارت بسیار بالا و موثر و مفید شما عزیزان بشه مهربانان اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید که با سابسکرایب کردن و فشردن آیتم نوتیفیکیشن میتونید به محض انتشار یافتن درس های آتی در جریان اونها قرار بگیرید و بتونید از اونها هم استفاده بکنید بسیار خوب بپردازیم به درس هفت از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و کاربردی و البته پرتکرار در انگلیسی around around در اطراف در حدود دوروبر بر around I want to travel around the world. I want to travel around the world. I want to یعنی من میخواهم یه کاری رو انجام بدم. Travel یعنی سفر کردن. تلفظش رو دقت بکنید. travel نیست. travel به این دلیل که بین T و R شما صدایی رو مشاهده نمیفرمایید و ما هم مجاز نیستیم صدایی رو اضافه بکنیم travel یعنی سفر کردن around یعنی دوروبر یا حدود یا اطراف the world world یعنی دنیا around the world یعنی دوروبر دنیا اطراف دنیا بسیار هم عالی دوستان حالا نوبت شماست اگر واقعا هدفتون یادگیری است اگر واقعا میخواید یاد بگیرید فراموش نکنید که هر عبارت و هر جمله‌ای که در این درس خدمت شما تقدیم میشه این کلاسی که الان شما در شرکت کردید یعنی این کلیپی که دارید میبینید این ویدئویی که دارید میبینید به عنوان کلاس آموزشی شماست و استاد شخصیتون رو دارید و گام به گام و لحظه به لحظه داره با شما پیش میاد و داره به شما آموزش میده اگر واقعا میخواهید یاد بگیرید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که دارید عبارتها و جملات رو و لغات رو با صدای رسات تکرار و بیان میکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو اصلاح بکنید این خیلی مهم عزیزان فراموش نکنید حتما در تمرین شرکت بکنید I want to travel around the world من میخواهم به دوروبر دنیا سفر کنم. I want to travel around the world. I want to travel around the world. See you around. See you around. See you یعنی میبینمت یا ببینمت. Around دوروبرا. See you around یعنی همین دور و برا میبینمت در مکالمه های دوستانه بسیار کاربرد داره See you around همین دور و برها میبینمت See you around See you around friend friend دوست رفیق friend This is my friend Bob This is my friend Bob. This برای اشاره به نزدیک is است my friend دوست من در مورد تلفظ friend دقت بکنید بین F و R صدایی مشاهده نمیفرمایید پس ما هم مجاز نیستیم صدایی رو اضافه بکنیم پس تلفظ درست میشه friend باب اسم خاصه و همونطور که ببینید باید به صورت بزرگ حرف اولش نوشته بشه This is my friend Bob این دوست من باب است This is my friend Bob This is my friend Bob I have some friends in Canada. I have some friends in Canada. I have من دارم some تعدادی یا مقداری friends دوستان in Canada در کانادا I have some friends in Canada من دوستانی چند در کانادا دارم I have some friends in Canada I have some friends in Canada important important مهم حائز اهمیت important This is an important issue. This is an important issue. This is یعنی این است an important یک مهم issue مسئله یا مشکل important issue یعنی مسئله مهم This is an important issue. این مسئله مهمی است. This is an important issue. This is an important issue. It is not important for me. It's not important for me. It's not یعنی اون نیست اون چیزی که داری در موردش صحبت میکنی نیست. Important مهم for برای me. مرا یا به من It's not important for me برای من مهم نیست It's not important for me It's not important for me Father Father پدر Father My father is a doctor. My father is a doctor. My father یعنی پدر من تلفظ th در father رو دقت بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید ز ز زنبور father my father یعنی پدر من is است a doctor یک دکتر my father is a doctor پدرم یک دکتر است my father is a doctor My father is a doctor. Say hello to your father. Say hello to your father. سی یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بگو hello سلام say hello یعنی سلام بده سلام بگو to به your father پدرت say hello to your father به پدرت سلام بده say hello to your father say hello to your father sit sit نشستن sit May I sit next to you? You can sit here. May I sit next to you? You can sit here. May I یعنی آیا ممکنه که من یه کاری رو انجام بدم؟ I may یعنی من ممکنه مثلا فلان رو بکنم. اما may I حالت سوالیه یعنی آیا ممکنه که من یه کاری رو انجام بدم؟ ست نشستن و در مورد تلفظ ای در ست و دقت بکنید بین ای و ا تلفظ میشه یعنی سیت نیست ست یعنی نشستن next کنار یا بغل یا بعدی to you به شما next to you یعنی بغل دست شما یا کنار شما May I sit next to you یعنی آیا میتونم کنار شما بنشینم حالا جواب میده You can تو میتونی ست بنشینی here اینجا you can sit here شما میتونید اینجا بنشینید حالا نوبت شماست برای رشد اعتماد به نفستون و برای اینکه نشون بدید جسارت بیان یک عبارت یا یک جمله انگلیسی رو دارید همین مثال ها و همین لغات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید دوستان ما به عنوان تیمی که سالهاست در حیطه آموزش زبان و مربیگری زبان بسیاری از زبان آموزان رو کمک کردیم که موفق شدن داریم به شما اعلام میکنیم عزیزان اگر میخواهید یاد بگیرید طبق روش تمرین کنید و هر عبارت و هر جمله که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید اجازه بدید اعتماد به نفستون بره بالا اجازه بدید جسارت بیانتون بره بالا و در دنیای واقعی از این لغت ها و جملات و عبارت ها بتونید استفاده بکنید از ما گفتن ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم خواه پندگیر خواه ملال May I sit next to you? You can sit here. آیا می توانم کنار شما بنشینم؟ می توانید اینجا بنشینید. May I sit next to you? You can sit here. May I sit next to you? You can sit here. Sit wherever you like. Sit wherever you like. sit یعنی نشستن و در ابتدای جمله فعل اومده یعنی ساختار امریه wherever یعنی هر جایی where یعنی جا ever یعنی هر wherever یعنی هر جا you like تو خوشت بیاد یا تو دوست داری sit wherever you like یعنی هر جا که دوست دارید بنشینید sit wherever you like sit wherever you like away away دور دور از away go away go away away یعنی دور یا دور از go away یک عبارت یعنی دور شو یا دور از جون شما گم شو برو دور حواستون باشه در استفادهش و دقت داشته باشید go away دور شو برو دور گم شو go away go away keep away from the fire keep away from the fire keep یعنی حفظ کردن یا نگه داشتن keep away یعنی دور باش خودت رو فاصلت رو حفظ کن from از the fire اون آتشه fire یعنی آتش the fire یعنی اون آتش مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار میکنیم Keep away from the fire از آتش دور بمان یا از آتش دور باش Keep away from the fire Keep away from the fire until until تا تا وقتی تا وقتی که until I have to work until 5 I have to work until five. I have to یعنی من مجبورم یه کاری رو انجام بدم. چه کار؟ Work کار کردن. Until تا وقتی یا تا 5 ساعت پنج. I have to work من باید کار کنم. Until five تا ساعت پنج. I have to work until five. من تا ساعت پنج باید کار کنم. I have to work until five. I have to work until five. Wait until further notice. wait until further notice wait یعنی منتظر باش چون در ابتدای جمله اومده ساختار امریه until تا تا وقتی further further یعنی بعدی ثانوی یا بیشتر notice یعنی هشدار آگاهی further notice یعنی اطلاع ثانوی اطلاع بعدی یا اطلاعی که بعدا بهتون خواهیم داد wait until تا اون موقع صبر کن further notice اطلاع ثانوی یا اطلاع بعدی wait until further notice تا اطلاع بعدی منتظر باشید wait until further notice Wait until further notice. Power Power قدرت نیرو توان Power I have the power to control my life. I have the power to control my life I have من دارم the power power یعنی قدرت the power یعنی اون قدرت مورد نظر که دارم در موردش صحبت میکنم to که control control یعنی کنترل کردن ما تو فارسی خیلی هم میگیم کنترل ولی در واقع او نداره بعد از تی کنترل کنترل یعنی کنترل کردن my life My life یعنی زندگی من دوستان در مورد تلفظ power دقت بکنید W شو وقتی میخواید تلفظ بکنید لبهاتون باید حالت بوسه داشته باشه یا لوله ای و هوا خارج میشه و در مورد power پاور نیست تلفظش پا ور یه چیزی بین او و ا میشه پا پا پاور power یعنی قدرت توان نیرو power I have the power من اون قدرت رو دارم to control my life که زندگیم رو کنترل کنم جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I have the power to control my life من آن قدرت را دارم که زندگیم را کنترل کنم I have the power to control my life. I have the power to control my life. This car does not have enough power to carry us. This car doesn't have enough power to carry us. This car یعنی این ماشین این خودرو does not have ندارد does در اینجا برای فعل کمکی استفاده شده و not برای منفی کردن does not have یا doesn't have یعنی ندارد enough به اندازه کافی power قدرت to که carry حمل کردن us ما را to carry us یعنی که ما را حمل کند This car doesn't have این ماشین ندارد enough power قدرت کافی یا نیروی کافی to carry us که ما را حمل کند This car doesn't have enough power to carry us این ماشین قدرت کافی را ندارد که ما را حمل کند This car doesn't have enough power to carry us This car doesn't have enough power to carry us hour hour ساعت hour It will take five hours. It will take five hours. It will take یعنی در بر خواهد داشت اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم در بر خواهد داشت یا زمان خواهد برد در اینجا 5 پنج, hours hours جمع hour hour تلفظ درستش ا لبها حالت لوله یا بوسه هوا خارج میشه میشه hour hour یعنی ساعت hours یعنی ساعت ها 5 hours 5 ساعت It will take 5 hours. اون چیزی که پرسیدی مثلا اون کاری که به من سپردی که انجامش بدم پنج ساعت زمان خواهد برد. It will take 5 hours. پنج ساعت طول خواهد کشید یا زمان خواهد برد. It will take 5 hours. It will take 5 hours. We studied for one hour. We studied for one hour. We ما studied گذشته فعل بیقایده study مطالعه کردن studied یعنی مطالعه کردیم در اینجا for به مدت one hour یک ساعت for one hour یعنی به مدت یک ساعت We studied for one hour ما به مدت یک ساعت مطالعه کردیم We studied for one hour We studied for one hour. Game Game Bazi Game Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Life یعنی زندگی is است a game یک بازی Life is a game زندگی یک بازی است بی باش a یک good خوب player play یعنی بازی کردن player یعنی بازیکن a good player یعنی یک بازیکن خوب be a good player یعنی بازیکن خوبی باش enjoy لذت بردن و در اینجا دوباره در ابتدای عبارت اومده یعنی امری enjoy یعنی لذت ببر it اشاره میکنه به زندگی life is a game زندگی یک بازی است be a good player بازیکن خوبی باش enjoy it از آن لذت ببر life is a game be a good player enjoy it زندگی یک بازی است بازیکن خوبی باش از آن لذت ببر Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Now let us begin the game. Now let's begin the game. Now یعنی اکنون let us که مخفف شده شده let یعنی بیا فلان کار رو بکنیم کدوم کار begin begin یعنی شروع کردن یا آغاز کردن the game اون بازیه رو اون بازی مشخص رو جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Now let's begin the game اکنون بیایید بازی را شروع کنیم Now let's begin the game Now let's begin the game Often often often often غالبا اغلب بیشتر وقتها often often I often work until night I often work until night I often یعنی من اغلب تلفظ often یا often هر دو تلفظ درسته 50 درصد انگلیسی زبان ها میگن often 50 درصد میگن often و خیلی مهم نیست چون هر دو تلفظ کاربرد داره و استفاده میشه I often یا I often یعنی من اغلب یه کاری رو انجام میدم کدوم کار work کار کردن until تا night شب until night یعنی تا شب I often work until night. من اغلب تا شب کار می کنم. I often work until night. I often work until night. How often do you eat out? How often do you eat out? How یعنی چقدر یا چطور یا چگونه often اغلب و how often یعنی هر چند وقت یک بار هر چه مدت یک بار یک کاری رو مثلا میخوای انجام بدی یا انجام میدی do you آیا شما eat out eat یعنی خوردن out یعنی بیرون و eat out یعنی بیرون غذا خوردن how often do you eat out هر چند وقت یک بار بیرون غذا میخوری how often do you eat out How often do you eat out? Yet Yet هنوز با این که با این وجود Yet I do not know yet. I don't know yet. I do not know یعنی من نمیدانم yet هنوز I don't know yet. من هنوز نمیدانم. I don't know yet. I don't know yet. I am not ready yet. I'm not ready yet. I'm not یعنی من نیستم ready آماده yet هنوز یا با این وجود I'm not ready yet. من هنوز یا با این وجود آماده نیستم. I'm not ready yet. I'm not ready yet. line line خط صف line wait in line please wait in line please wait یعنی منتظر شدن در ابتدای جمله اومده ساختار امریه in line در صف در اینجا line به معنی صف یا خط wait in line یعنی در صف منتظر باشید please لطفا جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم wait in line please لطفاً در صف منتظر باشید wait in line please wait in line please I want to draw a straight line. I want to draw a straight line. I want to یعنی من میخواهم یه کاری رو انجام بدم. چه کار؟ Draw. Draw یعنی کشیدن. A یک straight. Straight یعنی مستقیم. Line خط. Straight line یعنی خط مستقیم. I want to draw. من میخواهم بکشم. a straight line یک خط مستقیم I want to draw a straight line من میخواهم یک خط مستقیم بکشم I want to draw a straight line I want to draw a straight line. Political Political سیاسی Political That man is a political leader. That man is a political leader. That man یعنی آن مرد is است a یک political سیاسی leader. leader یعنی رهبر. political leader یعنی رهبر سیاسی. حالا نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید و و اعلام کنید که من میخوام یاد بگیرم من میخوام رشد کنم این کلیپ و این درس رو به عنوان کلاس آموزشیتون ببینید و باهاش تمرین کنید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید That man is a political leader آن مرد یک رهبر سیاسی است That man is a political leader That man is a political leader This is a political decision. This is a political decision. This is یعنی این است a یک political سیاسی decision decision یعنی تصمیم political decision یعنی تصمیم سیاسی This is a political decision این یک تصمیم سیاسی است This is a political decision This is a political decision end end پایان پایان دادن انتها end This is the end of the story. This is the end of the story. This is یعنی این است the end پایان پایان چی پایان مشخص of as the story اون داستانه The story THE داره یعنی اون داستان مشخص و The end یعنی اون پایان مشخص که مثلا منتظرش بودیم حالا یک نکته اگر توجه کرده باشید آقا چرا گفتی the end و گفتی the story دلیلش اینه اگر بعد از THE حرف صدادار گفتاری یعنی a در end باشه ما the رو میگیم the برای که راحت تر تلفظ بشه the end یعنی اون پایانه the story یعنی اون داستانه this is the end of the story این پایان داستان است this is the end of the story This is the end of the story. Go straight to the end of that street. Go straight to the end of that street. Go یعنی برو در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. Straight یعنی مستقیم. To به the end به پایان به پایان مشخص of از that on street street یعنی خیابان تلفظش رو دقت بکنید استریت نیست street street یعنی خیابان go straight مستقیم بروید to به the end of به پایان that street اون خیابانه go straight to the end of that street مستقیم به انتهای آن خیابان بروید go straight to the end of that street go straight to the end of that street among among در میان بین among Mom divided the bread among kids. Mom divided the bread among kids. Mom یعنی مامان. Divided یعنی تقسیم کرد. قسمت کرد. divide یعنی تقسیم کردن یا قسمت کردن و ایدی e گرفته به زمان گذشته برده شده divided یعنی زمان گذشته تقسیم کردن یعنی تقسیم کرد مامان the bread اون نانه رو اون نان مشخص رو among در میان kids kid یعنی بچه kids یعنی بچه ها mom divided the bread among kids مامان نان را بین بچه ها تقسیم کرد mom divided the bread among kids mom divided the bread among kids we agreed among ourselves We agreed among ourselves. We یعنی ما agreed گذشته اگری یعنی موافقت کردن we agreed یعنی ما موافقت کردیم among در میان در بین ourselves خودمان we agreed among ourselves ما در میان خودمان توافق کردیم we agreed among ourselves we agreed among ourselves ever ever همیشه تا به حال ever Have you ever been to London? Have you ever been to London? Have you ever برای سوال کردن از تجربیات دیگران بسیار کاربرد داره در انگلیسی have you ever بعدش شکل سوم یا پس پارتیسیپال از فعل برای پرسیدن چنین سوالاتی استفاده میشه مثلا been شکل سوم یا پس پارتیسیپال فعل بیه یعنی بودن یا شدن Have you ever been یعنی آیا تا به حال بوده ای تو لندن در لندن Have you ever been to London آیا تا به حال در لندن بوده ای Have you ever been to London Have you ever been to London The smell is worse than ever. The smell is worse than ever. The smell یعنی اون بوی مشخص smell یعنی بو در اینجا is است worse بدترین یا بدتر than as ever همیشه worse than ever بدتر از همیشه است The smell is worse than ever بو بدتر از همیشه است The smell is worse than ever. The smell is worse than ever. Stand. Stand. ایستادن. Stand. Stand here and wait for me. Stand here and wait for me. Stand یعنی ایستادن در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امریه here اینجا stand here اینجا بمون اینجا منتظر باش اینجا بایست and و wait منتظر باش for me برای من stand here and wait for me اینجا بایست و منتظر من باش stand here and wait for me stand here and wait for me I am just standing here. I'm just standing here. I am just یعنی من هستم فقط standing حالت ing فعل stand پس احتمالا باید چک کنیم ببینیم ساختار حال استمراریه یا نه I'm standing بله ساختار استمراریه I'm standing من ایستاده ام من دارم می ایستم just فقط I'm just standing من فقط ایستادم here اینجا I'm just standing here من فقط اینجا ایستاده ام I'm just standing here I'm just standing here bad bad bad اشتباه خراب bad That was a bad news for everyone. That was a bad news for everyone. That یعنی آن اشاره به دور was بود a یک bad bad news اخبار for برای everyone everyone یعنی هر فرد تک تک افراد یا همگان That was a bad news آن یک خبر بد بود for everyone برای تک تک افراد یا برای همگان حالا نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید و و اعلام کنید که من میخوام یاد بگیرم من میخوام رشد کنم این کلیپ و این درس رو به عنوان کلاس آموزشیتون ببینید و باهاش تمرین کنید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید That was a bad news for everyone آن خبر بدی برای همگان بود That was a bad news for everyone. That was bad news for everyone. Stay at home. The weather is bad now. Stay at home. The weather is bad now. stay یعنی ماندن اقامت داشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امریه stay at home at home یعنی در خانه stay at home یعنی در خانه بمان the weather weather یعنی آب و هوا هوا the weather یعنی اون آب و هوای مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم چون THE گرفته is است bad bad now اکنون the weather is bad now الان هوا خراب است الان هوا بده stay at home در خانه بمان stay at home the weather is bad now در خانه بمان الان هوا بد است stay at home the weather is bad now stay at home the weather is bad now lose lose از دست دادن باختن lose. I do not want to lose this opportunity. I don't want to lose this opportunity. I do not want یا I don't want یعنی من نمیخواهم to lose lose گفتیم یعنی از دست دادن to lose که از دست بدهم this in opportunity opportunity یعنی موقعیت یا فرصت I don't want to lose this opportunity من نمیخواهم این فرصت را از دست بدهم. I don't want to lose this opportunity. I don't want to lose this opportunity. I am trying to lose weight. I'm trying to lose weight. I'm trying یعنی من دارم سعی میکنم ساختار حال استمراریه to lose که از دست بدهم weight وزن lose weight یعنی وزن کم کردن یا وزن از دست دادن وزن و کاهش دادن I'm trying من دارم سعی میکنم to lose weight که وزنم رو کم کنم I'm trying to lose weight من دارم سعی میکنم وزنم را کم کنم I'm trying to lose weight I'm trying to lose weight however however به هر حال به هر جهت به هر صورت however however we loved our grandpa However, we loved our grandpa. However یعنی به هر حال به هر جهت یا به هر صورت در مورد تلفظش دقت بفرمایید how ever however we ما loved loved گذشته فعل با قاعده love یعنی عشق ورزیدن یا دوست داشتن بسیار زیاد we loved ما دوست داشتیم ما عاشقش بودیم our مال ما grandpa بابا بزرگ our grandpa بابا بزرگمون we loved ما عاشقش بودیم however we loved our grandpa به هر حال ما پدر بزرگمان را دوست داشتیم. However, we loved our grandpa. However, we loved our grandpa. We will cook your food however you like it. We will cook your food however you like it. We will cook یعنی ما خواهیم پخت در زمان آینده ساده We به علاوه will به علاوه cook Your food غذای شما However به هر صورت You like it شما دوستش دارید We will cook your food however you like it ما غذایتان را به هر صورت که دوست داشته باشید خواهیم پخت We will cook your food however you like it We will cook your food however you like it. Member Member عضو Member We are members of this team. We are members of this team. We are ما هستیم members جمع member یعنی اعضا member یعنی عضو members یعنی اعضا of as this in team team this team یعنی این تیم we are members ما اعضا هستیم of this team As in team. we are members of this team ما اعضای این تیم هستیم we are members of this team We are members of this team The lion is a member of the cat family. The lion is a member of the cat family. The lion یعنی شیر اون شیر مشخص یا به کلیت شیرها داره اشاره میکنه is است a member یک عضو of as The cat family family یعنی خانواده cat یعنی گربه ها در اینجا The cat family یعنی خانواده گربه ها The lion is a member of the cat family شیر یک عضو از خانواده گربه هاست The lion is a member of the cat family The lion is a member of the cat family Pay Pay پرداخت کردن پی Can I pay in cash? Can I pay in cash? Can I یعنی آیا من میتونم I can یعنی من میتونم Can I یعنی آیا من میتونم پی پرداخت کنم Pay یعنی پرداخت کردن In cash به صورت نقدی Can I pay? آیا میشه پرداخت کنم؟ آیا میتونم پرداخت کنم؟ In cash به صورت نقدی Can I pay in cash؟ آیا میتوانم به صورت نقدی بپردازم؟ Can I pay in cash? Can I pay in cash? You should pay your debt immediately. You should pay your debt immediately. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. چه کار؟ Pay پرداخت کردن. Your debt. debt با بی سایلنت یا بی بی صدا و در اینجا تلفظ نمیشه یعنی قرض. پس debt یعنی قرض. Your debt یعنی قرض شما. Immediately یعنی به صورت فوری یا فوراً. You should pay your debt immediately. شما باید قرضتان را فوراً بپردازید. You should pay your debt immediately. You should pay your debt immediately. law law قانون law Do not be upset. This is natural law. Don't be upset. This is natural law. Do not برای منفی کردن و از فعل کمکی do به همراه not استفاده کرده. Be یعنی باش یا بودن. Don't be یعنی نباش. Upset یعنی ناراحت. Don't be upset یعنی ناراحت نباش. This این is است natural natural یعنی طبیعی nature یعنی طبیعت natural یعنی طبیعی law قانون natural law یعنی قانون طبیعی don't be upset ناراحت نباش this is natural law این قانون طبیعی است don't be upset this is natural law ناراحت نباش این قانون طبیعی است don't be upset this is natural law Don't be upset. This is natural law. That law was changed last year. That law was changed last year. That یعنی آن law قانون That law یعنی آن قانون was changed تغییر داده شد مجهوله ما نمیدونیم کی تغییرش داده ولی تغییر داده شده last آخرین یا گذشته year سال last year پارسال was changed یعنی تغییر داده شد مجهوله ما نمیدونیم کی تغییرش داده ولی تغییر داده شده that law was changed last year آن قانون پارسال تغییر داده شد that law was changed last year that law was changed last year meet meet ملاقات کردن دیدار کردن meet Let us meet again on Sunday. Let's meet again on Sunday. Let us یعنی بیاید یه کاری رو انجام بدیم یا اجازه بدید فلان کار رو انجام بدیم. کدوم کار؟ meet ملاقات کردن. Let's meet یعنی بیاید دیدار کنیم، بیاید ملاقات کنیم. again دوباره on در Sunday یک شنبه Let's meet again بیایید دوباره همدیگر رو ببینیم on Sunday در یک شنبه Let's meet again on Sunday بیایید یک شنبه دوباره همدیگر را ببینیم Let's meet again on Sunday Let's meet again on Sunday. I am pleased to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased یعنی من خورسندم please یعنی لطفاً ولی pleased یعنی خورسند یا فردی که خوشحال شده to که meet you شما رو ملاقات میکنم و خیلی به صورت خلاصه گفته میشه please to meet you یعنی از ملاقات شما خورسندم I'm pleased to meet you یا pleased to meet you از ملاقات شما خورسندم. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Car car اتومبیل خودرو ماشین Car Put that box in the car. Put that box in the car. put یعنی قرار دادن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری that on box یعنی جعبه in the car داخل ماشین put that box اون جعبه رو قرار بده in the car داخل ماشین جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم put that box in the car آن جعبه را داخل ماشین بگذار put that box in the car Put that box in the car. Which one is your car? Which one is your car? Which یعنی کدام one یعنی یک which one یعنی کدام یک یا کدام یکی is است your car خودروی شما which one is your car کدام یکی ماشین توست یا کدام یکی ماشین شماست which one is your car which one is your car city city شهر city I was born in that city in 2002. I was born in that city in 2002. I was born یعنی من به دنیا آمدم in در that city آن شهر in در 2002 سال 2002 I was born in that city in 2002 من در آن شهر در سال 2002 به دنیا آمدم. I was born in that city in 2002. I was born in that city in 2002. Which city do you like the best? Which city do you like the best? Which یعنی کدام city شهر Which city any کدام شهر Do you like آیا شما دوست دارید یا آیا شما خوشتون میاد The best یعنی اون بهترین بهترین ها Which city کدوم شهر Do you like شما خوشتون میاد The best بیشتر از همه یا بهتر از همه جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Which city do you like the best? کدام شهر را بیشتر از همه دوست داری؟ Which city do you like the best? Which city do you like the best? Almost Almost تقریبا Almost I am almost done. I'm almost done. I am یعنی من هستم done یعنی انجام شده I'm done یعنی کار من تموم شده اون کاری که به من سپرده شده بود انجام دادم I'm almost یعنی من تقریبا done کارم تموم شده است I'm almost done من تقریبا کارم تمام است I'm almost done I'm almost done Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. Dinner یعنی شام is است almost تقریبا ready آماده. Dinner is ready یعنی شام آماده است. اما dinner is almost ready یعنی شام تقریبا آماده است. Dinner is almost ready. شام تقریبا آماده است. Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. include include عبارت بودن از شامل بودن include The hotel room charge includes breakfast. The hotel room charge includes breakfast. The hotel room یعنی اتاق هتل یا اون اتاقی که شما مثلا میخوای در یک هتل بگیرید charge یعنی هزینه اون هزینه که باید بابت کرایه اون اتاق بپردازید includes یعنی شامل میشه دربر داره چرا اس سوم شخص گرفته چون فعل و فاعل جمله در اینجا the hotel room charge هزینه اتاق هتل شامل میشه includes breakfast breakfast یعنی صبحانه The hotel room charge هزینه اتاق هتل includes عبارت هست از یا شامل میشه breakfast صبحانه رو The hotel room charge includes breakfast هزینه اتاق هتل شامل صبحانه می شود The hotel room charge includes breakfast The hotel room charge includes breakfast Does that price include tax? Does that price include tax? does در اینجا فعل کمکیه و برای سوم شخص استفاده میشه طبیعتا برای سوالی کردن اومده that price price یعنی هزینه یا قیمت تلفظش رو دقت بکنید پرایس نیست price price یعنی هزینه that price یعنی اون هزینه include شامل شدن tax مالیات چرا اینکلود اس سوم شخص نگرفته به دلیل اینکه از فعل کمکی داز برای سوم شخص که در اینجا that price محسوب میشه استفاده شده پس include دیگه اس سوم شخص نمیگیره does that price include tax آیا آن مبلغ شامل مالیات می شود does that price include tax does that price include tax Continue Continue ادامه دادن Continue Just continue learning. Never stop. Just continue learning. Never stop. Just یعنی فقط continue ادامه دادن و در اینجا امریه یعنی ادامه بده learning learning یعنی یادگیری Just continue learning فقط به یادگیری ادامه بده Never هرگز Stop متوقف شدن Never stop یعنی هرگز متوقف نشو Just continue learning Never stop فقط به یادگیری ادامه بده هرگز متوقف نشو Just continue learning Never stop Just continue learning Never stop Please continue. We are listening. Please continue. We are listening. Please لطفاً continue ادامه دهید و در اینجا باز هم ساختار امریه اما معدبانش کردیم با please Please continue لطفاً ادامه بدهید We are listening ما داریم گوش می دهیم ساختار حال استمراریه یعنی در حال گوش دادن هستیم Please continue We are listening لطفا ادامه دهید. ما داریم گوش می دهیم. Please continue. We are listening. Please continue. We are listening. set set مجموعه set تنظیم کردن چیدن set Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Jack یعنی آقای به نام جک sets اس سوم شخص گرفته یعنی تنظیم می کند set یعنی تنظیم کردن و در اینجا اس سوم شخص گرفته که یعنی تنظیم می کند the alarm clock ساعت هشداره رو 4 برای 7 a.m. هفت صبح. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. جک ساعت هشدار را برای ساعت هفت صبح تنظیم می کند. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Jack sets the alarm clock for 7 a.m. Thank you for setting the table. Thank you for setting the table. Thank you یعنی از شما ممنونیم یا خیلی تر که بلدید یعنی thank you یعنی از شما ممنونیم یا از شما ممنونم for برای setting چیدن تنظیم کردن the table اون میزه اون میز مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم Thank you for setting the table از شما برای چیدن میز ممنونم Thank you for setting the table Thank you for setting the table Later Later بعد بعدن سپس Later I will talk to you later if you do not mind. I will talk to you later if you don't mind. I will talk یعنی من صحبت خواهم کرد در زمان آینده ساده to you با شما later بعدن if you اگر شما Don't mind. Mind یعنی اهمیت داشتن یا در نظر گرفتن. If you don't mind یعنی اگه خیلی ناراحت نمیشی اگر مشکلی نداره برای شما. I will talk to you later. من بعدا با شما صحبت خواهم کرد. If you don't mind. اگه از نظر شما مشکلی نیست. جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم. I will talk to you later if you don't mind. اگر از نظر شما مشکلی نیست بعدا با شما صحبت خواهم کرد I will talk to you later if you don't mind I will talk to you later if you don't mind Could you call again later please Could you call again later please Could you درخواست معدبان است یعنی آیا میتونید شما آیا میتونید فلان کار را انجام بدید کدوم کار call زنگ زدن یا صدا زدن again دوباره later بعدن please لطفاً could you call again یعنی آیا میتونید دوباره زنگ بزنید later بعدن please لطفاً could you call again later please آیا میشود بعدن دوباره زنگ بزنید could you call again later please Could you call again later, please? Community Community انجمن جامعه Community Joe is well known in the local community. Joe is well known in the local community. جو یعنی آقایی به نام جو is است well به خوبی یا خوب known known حالت سوم یا پس فعل know دانستن known یعنی شناخته شده well known یعنی به خوبی شناخته شده معروف in در the local community local یعنی محلی community یعنی جامعه یا انجمن The local community یعنی انجمن یا جامعه محلی که داره در موردش صحبت میکنه و مشخص کدوم انجمن مد نظرشه به خاطر همین از THE استفاده شده Joe is well known جو خوب شناخته شده است به خوبی شناخته شده است in the local community در انجمن محلی Joe is well known in the local community جو در انجمن محلی به خوبی شناخته شده است Joe is well known in the local community. Joe is well known in the local community. We are here to help the community to grow. We are here to help the community to grow. We are here ما اینجاییم to help که کمک کنیم the community که جامعه اون جامعه مشخص to grow که رشد کنه grow یعنی رشد کردن We are here ما اینجاییم to help the community که کمک کنیم که جامعه to grow رشد بکنه We are here to help the community to grow ما اینجاییم تا کمک کنیم که جامعه رشد کند We are here to help the community to grow We are here to help the community to grow. Name Name اسم نام نامیدن Name May I have your name? May I have your name? May I یعنی آیا ممکنه من have داشته باشم have یعنی داشتن your name نام شما رو may I have your name آیا ممکنه اسمتون رو بدونم مثلا وقتی که طرف میخواد از شما معدبانه اسمتون رو بپرسه از این عبارت استفاده میکنه یا همچنین اگر شما از کسی بخواید معدبانه و محترمان اسمش رو بپرسید May I have your name آیا ممکن است اسمتان را بدانم May I have your name May I have your name Write down your name here. Write down your name here. Write یعنی نوشتن و در ابتدای جمله اومده یعنی بنویس. Write down یعنی نوشتن روی چیزی. Your name اسمتون here اینجا. Write down your name here. اسمتان را اینجا بنویسید. Write down your name here. Write down your name here. Five. Five. پنج. عدد پنج. Five. It costs only five dollars. It costs only five dollars. It یعنی اون اون چیزی که مثلا میخوایم بخریم کاست اس سوم شخص گرفته چون برمیگرده به it فاعل ما it و در اینجا فعلمون اس سوم شخص میگیره it costs یعنی اون هزینه داره only تنها 5 dollars 5 دلار it costs only 5 dollars آن تنها 5 دلار هزینه دارد it costs only 5 dollars it costs only 5 دلار. Wake me up at five please. Wake me up at five please. Wake up یک فعل عبارتی به معنی بیدار شدن Wake me up یعنی مرا از خواب بیدار کن پس wake up یک فعل عبارتی جدا شونده است Wake me up مرا بیدار کن At در 5 ساعت پنج Please لطفاً Wake me up at 5 please لطفاً ساعت پنج مرا بیدار کنید. Wake me up at five please. Wake me up at five please. Once Once یک بار یک وقتی آن دم Once Would you say it once more? Would you say it once more? Would you یعنی آیا ممکنه شما درخواست معدبانه است say بگید it اون رو once یک بار more بیشتر once more یعنی یک بار بیشتر Would you say it آیا میشه بگید once more یه بار دیگه Would you say it once more آیا میشه یک بار دیگه آن را بگویید یا تکرار کنید Would you say it once more Would you say it once more? For once the bus came on time. For once the bus came on time. For یعنی برای once یک بار. For once یعنی برای یک بار. The bus اون اتوبوسه اون اتوبوس مشخص came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن و در اینجا یعنی آمد آن تایم به موقع این تایم یعنی قبل از اون موعدی که مثلا باید می اومد اگر موعدش پنج بوده مثلا چار و پنجا دقیقه اومده آن تایم یعنی دقیقا سر موعد یعنی سر ساعت پنج The bus came on time اتوبوسه سر موقع آمد For once the bus came on time. برای یک بار اتوبوس سر موقع آمد. For once the bus came on time. For once the bus came on time. White. White. سفید. White. Would you like white wine or red? Would you like white wine or red? Would you like یعنی آیا می خواهید آیا شما دوست دارید white سفید wine شراب or یا red قرمز white wine یعنی شراب سفید red wine یعنی شراب قرمز would you like آیا شما می خواهید white wine or red wine شراب سفید یا قرمز would you like white wine or red آیا شراب سفید می خواهید یا قرمز Would you like white wine or red? Would you like white wine or red? Today you should wear a white shirt. Today you should wear a white shirt. Today یعنی امروز you شما should باید wear بپوشید wear یعنی پوشیدن a یک white سفید shirt پیراهن a white shirt یعنی یک پیراهن سفید today you should شما باید امروز wear a white shirt یک پیراهن سفید بپوشید today you should wear a white shirt شما امروز باید یک پیراهن سفید بپوشید today you should wear a white shirt today you should wear a white shirt least least کمترین least That is the answer I least wanted to hear. That's the answer I least wanted to hear. That is یعنی آن است. The answer اون پاسخه اون پاسخ مورد نظر I least من کمترین wanted میخواستم to hear که بشنوم I least wanted یعنی اون کمترین چیزی بود که انتظار داشتم یا میخواستم to hear که بشنوم That's the answer این همان پاسخی است که I least wanted to hear که من کمتر از همه میخواستم اون رو بشنوم That's the answer I least wanted to hear آن پاسخی است که من کمتر از همه میخواستم بشنوم That's the answer I least wanted to hear. That's the answer I least wanted to hear. Which of these shirts cost least? Which of these shirts cost least? Which یعنی کدام Which of these کدام یک از اینها shirts پیراهنها Which of these shirts کدام یک از این پیراهنها cost هزینه دارد least کمترین یا در اینجا ارزانترین Which of these shirts cost least کدام یک از این پیراهنها کمترین هزینه را دارد Which of these shirts cost least Which of these shirts cost least President President رئیس جمهور رئیس رئیس دانشگاه President Now let us listen to Mr. President. Now let's listen to Mr. President. Now یعنی اکنون let us که مخففش میشه let's یعنی اجازه بدید بیاید listen گوش بدیم to Mr. President به آقای رئیس جمهور. Now let's listen to Mr. President. حالا اجازه دهید به سخنان آقای رئیس جمهور گوش دهیم. Now let's listen to Mr. President. Now let's listen to Mr. President. Emily is a friend of the president of the bank. Emily is a friend of the president of the bank. Emily یعنی خانومی به نام امیلی is است a friend of یک دوست از the president رئیس of the bank اون بانکه the president of the bank یعنی رئیس اون بانکه رئیس مشخص از بانک مشخص جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Emily is a friend of the president of the bank امیلی دوست رئیس بانک است Emily is a friend of the president of the bank Emily is a friend of the president of the bank. Learn Learn یاد گرفتن آموختن Learn Everyone wants to learn English. Everyone wants to learn English. Everyone یعنی هر فرد یا تک تک افراد یا به طور کلی همه wants میخواهد فعل wants در اینجا اس سوم شخص گرفته چرا به این دلیل که everyone در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه پس اس سوم شخص در wants به دلیل استفاده از فاعل everyone to learn که بیاموزد یا یاد بگیرد English زبان انگلیسی Everyone wants to learn English همه میخواهند انگلیسی یاد بگیرند Everyone wants to learn English Everyone wants to learn English No one is too old to learn No one is too old to learn. No one یعنی هیچ کس. One یعنی یه فرد در اینجا و no one یعنی هیچ کس. Is, است, too old. خیلی پیر یا بیش از حد پیر یا بیش از حد سن بالا. To learn که بیاموزد. Learn یعنی یادگیری یا آموختن. No one is too old. هیچ کس بیش از حد یا انقدی پیر نیست. To learn که بیاموزد و در حقیقت no one is too old to learn یعنی هیچ کس برای یادگیری پیر نیست و همواره میشه آموخت و همواره میشه یاد گرفت no one is too old to learn هیچ کس برای یادگیری پیر نیست no one is too old to learn no one is too old to learn به و به واقعا خدا قوت دمتون گرم که تا اینجا قوی با استقامت پیش اومدید عبارتها و جملات رو در قسمت کامنت نوشتید و در تمرینات شرکت کردید دوستان این درس ها و این سری از کلیپ ها رو مثل یک کلاس زبان بدونید واقعا کلاس زبان چه ویژگی میتونه داشته باشه که این درس ها ندارن بسیار مؤثرتر از کلاس زبانن بسیار مؤثرتر از این است که شما وقتتون رو در کلاس های کذایی زبان تلف بکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید سعی کنید هر جمله و هر عبارت رو که در این درس خدمت شما تقدیم کردیم رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا برای اینکه نشون بدید من یک جمله رو بلدم در قسمت کامنت بنویسم در دنیای واقعی یک جمله انگلیسی رو نمیترسم بیان کنم و میتونم اینو به خودتون اثبات کنید در دفترچه یادداشتتون 100 بار 200 بار از روی مثال ها بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که تکرار کردید کافی صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس ها مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی اگر اشکالی در تلفظتون و بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید روش طبیعی یادگیری یک زبان توسط کودک هم دقیقا به همین صورته اگر یکم فکر کنید میبینید که دقیقا به همین صورته و در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه انگلیسی مثل آب خوردن رو به دیگران هم معرفی میکنید و ما رو حمایت میکنید تا بیشتر لیاقت خدمتگذاری به شما عزیزان و تغییر اوضاع و بهبود رو داشته باشیم آرزوی ما در تیم انگلیسی مثل آب خوردن برای شما عزیزان و خانواده محترمتون تندرستی، خورسندی و خوشحالی است در هر کجای دنیا که هستید